Latvijā sarūk iedzīvotāju skaits. Tas nekas, ka arī citur Eiropā notiek tas pats. Bet problēma ekonomikai ir jāaug tāpat, tāpēc, ka ir jāspēj uzturēt gan pensionāri, gan policisti, gan ceļi jāremontē. Mans neekonomisti jautājums šodien. Vai izēja ir darba roku ieviešana? Ja nošķir augstās un zemas kvalifikācijas imigrācija augsti kvalificēti speciālisti mums ir vajadzīgi, bet viņus zvejo arī citas valstis – Vācija, Zviedrija, ASV. Pēc kam tad viņi strādās te Latvijā par Latvijas algām, ja citās valstīs viņa var nopelnīt daudz vairāk. Savukārt imigranti ar zemu kvalifikāciju mums nav vajadzīgi, jo viņi nekādi necels uh, Latvijas dzīves līmenī. Viņi to var tikai bremzēt.